Cuando palpita la luz verde Y hay que cruzar, con de ambiente Cambiar lugar, de toda gente Hacer un detox de cuerpo y mente Estamos rodeados de mucho gente No lo puedo ver y me no lo puedo ver aunque yo lo intente Te quiero ver encima mío, vente Cuando palpita la lo verde Y hay que cruzar, cambiar de ambiente Cambiar de lugar, de toda gente Cero de todo, tu cuerpo, mente Estos hueones son pura peste Dígale que dije que no molesten Que si molestan, en la frente Que si que están, que no resten Estamos buscó desde que desperté Si no lo busco es punto aparte Te sacan choro pa' tener porte No tienen jerga, hablan del corte Shan, mi sangre, te amarro un poste Cuando me tengan pegado como poste Cuando tenga casi tu mansión, foster huh. Ah, lo pones como vos, me lo como de postre yeah. Estamos como estamos, que no lo soporten. yeah. Tú sabes que todo en la vida tiene coste que te dan la vida tiene cote Cuando palpita luz verde Y hay que cruzar cambiando ambiente pinta el lugar de toda gente Hacer un tatuaje de cuerpo y mente Cuando, palpita la luz verde Y hay que cruzar viento ambiente Cambiar el lugar de toda gente Hacer un tatuaje de cuerpo y mente